如 <laughs> 果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呀，我吃饱了撑的。 Доктор, учитель, я

嗯。哎呦我的嗯。嗯。

你这是干啥呢？别说话，逗逗二哥，像不像？还行，挺好。整个脚印，像吗二哥？像像像。我去找二哥去。哎哎哎！看，你看，你们，哎！我操！哎哎哈哎，那个，这是谁教？ 如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。 <laughs>